Nabi amesema ukubwa wa kikosi cha Yanga unampa nafasi ya kufanya mabadiliko ya wachezaji. Nous devons nous adapter, c'est comme ça, c'est le yani, le calendrier il est comme ça na kikosi kikubwa na wachezaji wengi, na kwa hiyo atatumia wachezaji ambayo wale hawajapata muda wa kucheza, na wao atawapa nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ndio maana anasema euh, kuchukua ubingwa ni hata ulikuwa unacheza mechi mbili tatu, na wewe umeparticipate kwenye kwenye ubingwa. Kwa hiyo na wale ambao wanapata chance ya kucheza kesho Kocha msaidizi wa Dodoma Jiji Kasimu Liogope amesema wamejiandaa kuzuia mashambulizi ya wapinzani wao. Wao wenyewe wapo katika rizimu nzuri, lakini pia na sisi sasa hivi tupo kwenye piki nzuri. Ukiangalia performance yetu ya michezo mitatu iliyopita yote tumefanya vizuri. Kwa hiyo sisi kama Dodoma tunahakikisha tunakwenda kufanya vizuri, kuendeleza ushindi katika michezo mibaki, lakini pia kitu kikubwa ambacho kinatusukuma katika mchezo wa kesho nafikiri uh, kwetu ni muhimu sana kuliko mchezo wowote, na endapo kesho kama tutapata pointi tatu kwa aina ya timu yetu, nafasi ambayo imekuwepo, kikubwa tunapigania kwamba uh, tubaki katika ligi kuu. Kuelekea mchezo huo, afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema mara baada ya mchezo dhidi ya Dodoma Jiji kikosi cha Yanga kitaondoka alfajiri ya Jumapili kuelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Marumo FC, na tumewambia mji ambao unachezwa mechi ni Rustenburg, sio Johannesburg. Kwa hiyo kuna mwendo kama walisali moja hivi na nusu kutoka pale eh, uwanja e, wa ndege kwenda kwenye mji wa mchezo. Utakuwa na hiyo safari alafu utafika. Wale ambao mnabahatika kusafiri na timu, kesho tutakwenda pamoja. Na hii safari kwa sababu ni safari ya kihistoria, tutajumuisha pia na wale washindi wetu ambao tulikuwa nao kwenye twenzetu kwa upande wake mchezaji wa Yanga Fiston Mayele amesema mchezo huo utakuwa mgumu kwao kutokana na ushindani mkubwa uliopo wa kuwania nafasi kwenye msimamo wa ligi, kwa kujituma na kwa maelekezo ya benchi la ufundi, kwa sababu eh, hapa, nimetokea kusema hatuishi kuacha hii chance, kwa sababu tumebaki na mechi tatu. Ni tukipata pointi tatu kesho tayari mabingwa. Naamini tunaenda kupambana na Yanga, kwa hiyo haijalishi wamempanga nani nani, wamemweka nje au nani wamempumzisha. Sisi tunaamini kesho tuna mechi na Yanga mechi ambayo kwetu sisi ni muhimu tuweze kupata matokeo ya ushindi ili tukae sehemu nzuri. Endapo wanajangwani hawa wakafanikiwa kuibuka na ushindi kwenye mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji, watakuwa wametetea taji hilo kwa mara ya pili mfululizo baada ya mwaka jana kulitwa. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.